5 წუთს ლაივი. არა, არა, კარგია, დროულად უნდა გეთქვათ. და რეკორდინგის დავიწყეთ. Всё, ლაივი ჩავუშვით. მოკლედ, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ქალბატონო თამარ, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი საჯარო ლექციისთვის და ესეც საინტერესო თემისთვის განსაკუთრებით. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და დამსწრე საზოგადოებას და მე მგონი შეგვიძლია რომ უკვე დავიწყოთ. დიდი მადლობა ეკა, დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ამ ინიციატივებისთვის მე ვადევნებ თქვენს სტუმართა საჯარო ლექციებს თვალყურს და არაჩვეულებრივი რანგია და ძალიან საინტერესო პროცესია და მიხარია რომ ამ პროცესის მონაწილე მეც ვარ და მომიცა ამის შესაძლებლობა. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ფემინისტური ხელოვნება, რომელიც როგორც ხედავთ, არაერთგვარ რეაქციას იწვევს დღემდე საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებას გულისხმობამ შემთხვევაში, ამიტომ კიდევ უფრო მეტად დასტურდება, რომ მნიშვნელოვანია ამ თემას შევეხოთ და მნიშვნელოვანია ფემინიზმი როგორც მოვლენა გაიშალოს არა მარტო სოციალურ ჭრილში, არა მარტო აქტივიზმის ჭრილში არამედ ვისაუბროთ ფემინიზმზე, როგორც სახელოვნებო სააზროვნო მოდელში შემოსულ ძალიან მნიშვნელოვან აა მნიშვნელოვან მიმდინარეობაზე, მაგრამ ფემინიზმი უფრო მეტია, ვიდრე მიმდინარეობა ხელოვნებაში. ეს არ არის არც სახელოვნებო ფორმა, ეს არ არის არც სახელოვნებო რაიმე გამოცდილება, მხოლოდ ფემინიზმი არის სააზროვნო მოდელი პირველ რიგში, რომელიც მყარად არის დაკავშირებული ორი დიდი კულტურის აა ამ ეტაპზე კონფლიქტთან, ეს არის პატრიარქალური კულტურა და ეს არის ის კულტურა, რომელიც ფემინიზმის წინამძღოლობით ცდილობს რომ შექმნას ახალი მოდელები. აა რას გულისხმობ? ძალიან მნიშვნელოვანია და ხელოვნებაცოდნეობაში ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა და სახელოვნებაცოდნეო დისკურსში ძალიან კარგად ჩანს, რომ ხელოვნებაცოდნე ფემინიზმ ფემინისტები თვლიან, რომ ფემინიზმი არის ღირებულებათა სისტემა, რომელიც შედის ყველგან და ყველაფერში, მათ შორის ხელოვნებაშიც. ამ ღირებულებრივმა სისტემამ უნდა ითაოს თავის თავზე და შეცვალოს აქამდე დამკვიდრებული ღირებულებრივი სისტემა, რომელიც მასკულინური კულტურის სახელით ვიცით და რომლის ფარგლებშიც ქალი იყო ყოველთვის ოპრესირებული, ქალი იყო ყოველთვის დაჩაგრული ამ კულტურის ფარგლებში. ფემინისტური ხელოვნებაცოდნეობა უფრო რადიკალური ფრთა მის მომავალს და განვითარებას კიდევ უფრო საინტერესოდ სახავს და მე ბოლოსკენ დავუბრუნდები ამ თემას. აა მაგრამ ერთ სიტყვი რომ ამ ეტაპზე და ამ წუთას ა ფემინიზმა შეასრულა ძალიან დიდი როლი ნებისმიერი ქალის ცხოვრებაში, ვინც ამ ლექციას უსმენს თუ ვინც დღეს თკვება იმ მონაპოვრებით და თავისუფლებით, რაც ფემინისტის ფემინიზმის ბრძოლის შედეგი იყო. თვითონ სახელმწიფო ფორმას რაც შეეხება, ხელოვნებამაც, რა თქმა უნდა, და ფემინისტურმა ხელოვნებამაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ საზრონო მოდელების განვრცობაში, საზრონო მოდელების დამკვიდრებაში, ისევე როგორც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ღირებულების უფრო ახალი ღირებულების სისტემის უფრო ფართო აუდიტორიამდე მიტანაში. ეს არის ყველაზე დიდი წვლილი სახელოვნებო აზროვნებაში ფემინიზმის შემოსვლის მომენტიდან. ა მაგრამ ხელოვნებაში რა თქმა უნდა მას უკვე თავისი კანონები აქვს, როგორც კი შემოდის ფემინისტური ღირებულებრივი სისტემა ის იწყებს ფუნქციონირებას სახელოვნებო სივრცეშიც და გაჩნდა რამდენიმე შეკითხვა მაგალითად ფემინისტური ხელოვნების რაობის შესახებ ფემინისტური ხელოვნება ჩვენ როდიდან ვითვლით მაგალითად 60-იანი 70-იანი წლებიდან მეოცე საუკუნის ამ მომენტიდან გაჩნდა ფემინისტური ხელოვნება თუ ფემინისტურ ხელოვნებას აქვს უფრო ადრეული ძირებიც ფემინისტური ხელოვნება რა თქმა უნდა უფრო ადრე იწყებს თავის არსებობას უფრო ინტენსიურად იმიტომ რომ სოციალური და პოლიტიკური ძვრები უფრო ადრე იწყება დასავლეთ სამყაროში და კვინტესენცირებულია ეს 60-იან 70-იან წლებში, მაგრამ ფემინისტურმა ხელოვნებაცოდნეობითმა მიდგომამ ძალიან გააფართოვა დროითი ჩარჩოები ფემინისტური ხელოვნებისთვის. და ძალიან სწორი აქცენტები დასვა იმაზე, რომ ფემინისტურად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი ეპოქის ხელოვნება, რომლის წაკითხვის საშუალებაც გვაქვს ფემინისტური მიდგომებით. ამიტომ შემთხვევითი არ არის რომ მაგალითად ამ წუთას თქვენს წინაშია აღორძინების ხანის ეპოქის ქალი მხატვრის არტემისია ჯენტილესკის ნამუშევარი ჩვენ აქედან დავიწყებთ მიმოხილვას რა წვლილი შეიტანა მაგალითად ქალურმა ხედვამ კულტურაში და რითი განსხვავდება ეს კაცური ხედვისგან და ასევე ვისაუბრებთ ამ ნამუშევრის მაგალითზე იმაზე თუ რას ნიშნავს ქალური სახვითობა და რას ნიშნავს მასკულინური ანუ კაცური სახვითობა. არტემისია ჯენტილესკის ნამუშევარია თქვენს წინაშე სუსანა და ბერიკაცები ბიბლიური სიუჟეტი და მეორე თემა არის იგივე სიუჟეტი მეორე ნამუშევარი ახლავს იგივე სიუჟეტს ამჯერად რემბრანტი გახლავთ ავტორი ანუ კაცი მხატვარი გახლავთ ავტორი პირველ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ჩვენ ხედავთ რომ ნამუშევარი შესრულებულია იმ ხატრულ სტილში და იმ ხატრულ ფორმაში, რომელიც მასკულინურმა კულტურამ შექმნა. და ვხედავთ, რომ მაგალითად ქალი მხატვარი ნაკლებად ახერხებს სტილში და სახვით ფორმაში შეიტანოს რაიმე ცვლილებები და სახვითი ენა შეცვალოს. მაგრამ ამის და მიუხედავად, ეს უკვე მოგვიანებით მოხდება, რომ ქალები შეიტანენ ცვლილება სახვით ენაში და ქალური სტილი ჩამოყალიბდება, მაგრამ ამის და მიუხედავად ეს ნამუშევარი ძალიან მნიშვნელოვანია. იმდენად, რამდენადაც ნამუშევარში ჩანს ახალი ფენომენი, რომელიც შემოვიდა კულტურაში ამ ნამუშევართან ერთად, ქალის დამოკიდებულება მიმდინარე პროცესისადმი. ანუ ის რაც ხდება ბიბლიურ სიუჟეტში, ქალის პოზიციიდან არის მისთვის მიუღებელი. ვინაიდან ხოლოდ ქალხატვარ შეუძლია დაანახოს მაყურებელს, რას განიცდის ქალი, როდესაც ის ხდება ორი მამაკაცის მზერის ობიექტი, აქედან უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი დავიმახსოვროთ მზერა ეს არის ფენომენი, რომელიც გამოკვეთა სწორედ ფემინისტურმა ხელოვნებამ, ვინაიდან მზერაში ხდება ქალის იდენტიფიცირება და მზერა განსაზღვრავს ქალის თვითგააზრებასაც, ხო? მზერა ამ შემთხვევაში მამაკაცის მზერა არ არის. ეს არის კულტურის მზერა, როგორ უმზერს კულტურა ქალს. ამ შემთხვევაში სწორედ ქალი არტისტი გვაძლევს შესაძლებლობას ძალიან კარგად დავინახოთ რომ კულტურა მას უმზერს როგორც სექსუალური ნდომის ობიექტს და არცერთ შემთხვევაში არ უმზერს მას როგორც პიროვნებას და ინდივიდს, რომელსაც ამ მოვლენისადმი თავისი დამოკიდებულება აქვს და მისი დამოკიდებულება ხედავთ ნამუშევარში, რომ არის სრული მიუღებლობა. აა გარდა ამისა, შემოდის კიდევ მეორე ასპექტი მზერასთან ერთად, რაც ასევე სულ გასდევს ფემინისტურ ხელოვნებას, ეს არის სხეული. რატომ სხეული? სხეული ასევე კულტურის ფენომენია, რომელიც ხელოვნებაში ძალიან მრავალგვარად საინტერესოდ ინტერპრეტირდება ხოლმე და გვაგცნობა, გვაგებინებს რა არის კულტურის რაობა იმ მომენტში, ასე რომ ქალის შეული მით უმეტეს ეს ის ობიექტია, რომელზე დაკვირვებითაც ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, როგორი იყო მასკულინური კულტურის დამოკიდებულება სხვადასხვა ეპოქებში ქალისადმი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ქალის შეულისადმი დამოკიდებულება არის მხოლოდ როგორც ობიექტისადმი დამოკიდებულება და მესამე ფენომენი, რომელიც ჯერ არ არსებობს, ქალის პიროვნება, რომელიც წარმოძიეთ ინაპლანზე კვლავ ქალმა მხატვარმა, ვინაიდან პიროვნებას აქვს მიუღებლობა. ყველა სხვა შემთხვევაში პიროვნება როგორც ასეთი თუ მას ხატავს კაცი, აა ქალის შემთხვევაში არის თითქმის გამქრალი, ვინაიდან ესეც არის ძალიან შემდგარი და ტრადიციული მასკულინური მზერის აა შედეგი. აი ამ სამი ფენომენის გამოკვეთა რომელიც რაც ამდა უჩვეულო ჟღერდეს ქალთან მიმართებაში კულტურაში არ განიღილებოდა ხოლმე სანამ ქალმო მხატვრებ არ დაიწეს მუშაობა და ამის ასახვა უკვე ძალიან დიდი მონაპოვარია და უკვე აჩვენებს რამდენად ღირებულია რომ პროცესში იყოს ჩართული ქალი არც ერთ შემთხვევაში ფემინისტური ხელოვნებაცოდნეობითი მიდგომა და ასევე ფემინისტური ხელოვნება არ სვამს საკითხს ასე ქალური ხელოვნება ჯობია თუ თქო კაცის მიერ შესრულებული ხელოვნების ნაწარმოები. მთელი მნიშვნელობა ეს არ არის ბრძოლა როგორც არის ხოლმე გაგებული. არა, ეს არის წრაფვა ქალების იმისკენ, რომ აღიარებული იყოს ამ ორი ფენომენის განსხვავებულობა და ორივე თანაბარი ღირებულება კულტურისთვის. გრიზელ და პოლოკი არის ხელოვნება ცოდნა 90 წლებიდან, ფემინისტი ხელოვნება ცოდნია რადიკალურ თას ეკუთვნის და ძალიან საინტერესო რამის ამბობდა გრიზელ და პოლოკი, რომ მასკულინურ კულტურაში კაცებს ეგონათ, რომ თუ დაიმორჩილეს ქალი, ამითი მათ მოიპოვეს თავისუფლება და ისინი ვერ მიხვდნენ, რომ ქალის დამორჩილებით მათ საკუთარ თავსაც აღუკვეთეს თავისუფლება, რომ ქალი უნდა გათავისუფლდეს ჯერ კულტურაში, თორემ ვერც კა კაცი ვერ მოიპოვებს ამ თავისუფლებას კულტურაში. ეს არის არაჩვეულებრივი წინვალე დებულება, რომელიც ამ დისკურსში გვხვდება და რომელსაც აბსოლუტურად ვეთანხმები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ერთი ნამუშევრის მაგალითზე გავიაზროთ, რამდენად სწორია. სწორედ ქალის კრიტიკულმა ხედვამ ცხადყო მანკიერებები, რაც არის მასკულინურ კულტურაში. ის თუ კულტურაში არსებულ მანკიერებებზე ვიწყებ საუბარს, არც ერთა ჩვენ კულტურას, ქართულ კულტურას ეს ახასიათებს, რომ როგორც კი კრიტიკული დისკურსი ჩნდება ხელოვნების მეშვეობით იქნება ეს თუ თქვა რაიმე სხვა ფორმით, მაშინვე ა მივდივართ კონფლიქტამდე და დაუშვებელია კრიტიკა ჩვენ კულტურაში. არა, კრიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს არის პროცესის გაჯანსაღების ერთ-ერთი პირობა. აი ამ შემთხვევაში ცარტემისია ჯენტილესკი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა, როგორც ნებისმიერი ხალი მხატვარი, რომელიც იმ პრობლემებზე მიგვანიშნებს, რომელსაც ვერ დაინახავს კაცი. ვინაიდან კაც მასკულინურ კულტურაში არ აქვს ეს პრობლემები, რაც გააჩნია ხალს. ხელოვნება სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ხალის ხელოვნება ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს პრობლემები წამოწიოს. მოდით ნახოთ, როგორ განიხილავს ხალს და მის ხელს ისეთი დიდი მხატვარი, როგორიც არის რემბრანტი, არტემისე ჯენტილესკი არც არ არის ის რემბრანტის ფონზე არა. რემბრანტის შემთხვევაში ქალი არის დომის ობიექტი, სადაც სიტუაციაზე, შექმნილ სიტუაციაზე ბრალეულობა გადადის აბსოლუტურად ქალზე, ვინაიდან ის არის ევას როლში, რომელიც არის მაცდური და რომელმაც კაცების შეცდენა აი ამ ღირსეული პატრიარქალური კულტურის წარმომადგენლების შეცდენაზეა პასუხისმგებელი. აქაც ვაწყდებით იმას, რაც დღემდე ცოცხალია ჩვენ კულტურაშიც კი, როდესაც მაგალითად ძალადობის მსხვერპლ ქალს ადანაშაულებენ იმაში, რომ თვით ხომა პროვოცირებელი თორეკაცი არც ერთ შემთხვევაში ამას არ ჩაიდენდა. ხედავთ რამდენი ნაცნობი არის მიდგომების 300-400 წელი გვაშორებს აი ამ ყველა ამ ნამუშევრიდან ამ მიდგომებამდე, მაგრამ მიდგომები ცოცხალია. და ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ სხვადასხვა კულტურები ამას უნდა შეებრძოლონ და გადალახონ. აა რემბრანტის მაგალითი ცხადყოფს, რომ აქ ქალი არის პიროვნულ ნიშნებს მოკლებული. მას არ აქვს პიროვნული დამოკიდებულება პროცესისადმი. იგი არის უბრალოდ ობიექტი, სხეული, ნივთი, რომელიც აი ამ კაცურ მასკულინურ კულტურაში არის შესული და მას თავისი გასათამაშებელი როლი აქვს და ეს როლი ხშირად არის ხოლმე ესე დიაპაზონი მერყეობს სექსუალური ობიექტიდან კაცის დაცემის გამომწვევ ევამდე ბრალეულობების მთელი თანრიგი არის შექმნილი და ეს არის სწორედ ფემინისტური ხედვის წერტილი ვერცერთ სხვა სახელმწიფო დისკურსში მაგალითად ასეთი ტიპის შეფასებას რემბრანდის ამ ნამუშევარზე ვერ მოისმენთ მხოლოდ ფემინიზმი იძლევა ამის შესაძლებლობას რა თქმა უნდა ფემინისტური ხელოვნება და ფემინისტური სახელმწიფო დისკურსი ერთმანეთის გვერდი გვერდ მიდის და ამიტომ მე ხშირად ვახსენებ ხოლმე მათ ერთად ცხადია, ამ შემთხვევაში არ გვაქვს საუბარი ფემინისტურ ხელოვნებაზე, როგორც ასეთზე, რომელიც 20 საუკუნის 60-იან წლებიდან იწყება, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სწორედ 80-იან წლებში დადგა საკითხი, რომ ფემინისტურ ხელოვნებას განიხილება არა დროით ჩარჩოში მონიშნული ხელოვნება, არამედ ხელოვნება, რომელიც ატკრიბს ამ ღირებულებას და რა არის ეს ღირებულება? ღირებულება არის მთავარი. შემოდის ქალის პოზიცია, ის არის კრიტიკული და ის აჩვენებს პრობლემებს, რომელსაც ის აწყდება. აქედან გამომდინარე, რომ საუკუნეში არ უნდა იყოს ნამუშევარი შესრულებული, რა თქმა უნდა ეს ქალური ხელოვნების ისტორიის უწყვეტი ხაზის ნაწილია. გადავიდეთ შემდეგ ეპოქაზე ქაური ხელოვნების ისტორია ძალიან დიდი ამიტომ მე რა თქმა უნდა არ დაგხვით ყველაფრის დეტალური განხილვით ამიტომ ძალიან ისეთი ნიშანსვეტები რაც იქნება იმას ამოვწელ წინა პლანზე ჩვენს წინაშეა იმპრესიონისტი ქალი მხატვარი მერი კესეტი და ესე ძალიან საინტერესოა რომ მაგალითად ღემდე იმპრესიონიზმი ისე ისწავლება რომ მხოლოდ კაცი წარმომადგენლების შემოქმედებას ეცნობიან დაინტერესებული საკითხი დაინტერესებული პირები ქალი იმპრესიონისტები ამ დისკურსიდან აბსოლუტურად ამოვარდილები არიან აი ამ შემთხვევაშიც ამერიკესები არის იმპრესიონისტი ქალი, ძალიან საინტერესო. და რა გამოარჩევს მაგალითად იმპრესიონისტ ქალებს და რატომ ესეც ამერიკესებია, რატომ არიან ესენი ასეთი მნიშვნელოვნები ამ ფემინისტური ხელოვნების განვითარების გზაზე. ისინი ლავაც აგრძელებენ იმ ხატრულ ენაში, ფუნქციონირებას, რომელიც შექმნა მასკულინურმა სახვითმა კულტურამ, ისინი ბერცვლიან ამ კულტურას, მაგრამ პრაქტიკულად მათი ფერწერული ტილოებით ხდება დოკუმენტირება იმისა, თუ რა მდგომარეობაშია ქალი ამ რეალობაში იგულისხმება მე-19 საუკუნე. მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით დრამატულად იმიტომ რომ შეიძლება კულტურამაც ასახა ეს განსაკუთრებით განსაკუთრებული დრამატიზმით გამიჯნა ერთმანეთისგან საჯარო სივრცე და კერძო სივრცე საჯარო სივრცე მიეკუთვნა აბსოლუტურად კაცს. საჯარო სივრცე, ეს არ არის მარტო საზოგადოებრივი სივრცეები და რა თქმა უნდა, ქალს გასulis უფლებაზე კი არ ქონდა თქვა რაღაც აკრძალები, მაგრამ იყო მთელი რიგი ღონისძიებებისა, რომელსაც ქალები ვერ დაესწრებოდნენ საჯარო სივრცეში. საჯარო სივრცე და ზოგადად აი ეს სივრცე დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, ძალაუფლებასთან, დაკავშირებულია პოლიტიკასთან, დაკავშირებულია ფულის ნაკადებთან. დაკავშირებულია სამართლიანობასთან და მასთან მისთვის ბრძოლასთან. ანუ ყველაფერი რაც საჯარო სივრცეში გადის, იმიტომ რომ საზოგადოება იყრის თავს და მისი ბედი წყდება. გადავიდა აბსოლუტურად კაცის ხელში. ქალის ხელში დარჩა მხოლოდ სახლი, პრივატული სივრცე, სადაც მისი ინტერესები სავალდებულოდ შემოისალს. რა? ოჯახით, ბავშვებით, ხელსაქმით და ეს მნიშვნელოვანია, ვინაიდან აა აქაც ძალიან ესე დრამატული გაყოფა რომ სახვითი ხელოვნება როგორც უფრო აღმატებული ფორმა ასე ითვლებოდა განეკუთვნება კაცურ ხელოვნებას და კაცები არიან ამით დაკავებულები და ხელსაქმე ეს არის გამოყენებით ხელოვნების ნაწილი რომელიც უფრო ქალებისთვის განკუთვნილ საქმიანობად მიიჩნეოდა და დარჩა ხალი აი ამ სახლის სივრცეში, რომელშიც საღამოობით უნდა გათამაშებულიყო მისტერია, კერძოდ კაცი უნდა დაბრუნებულიყო სახლში, მას უნდა დახვედროდა ცოლი, უნდა დახვედროდა ოჯახი და აქ კიდევ ერთხელ აი ეს პატრიარქალური კულტურის მისტერია უნდა გათამაშებულიყო უკვე ხალის მონაწილეობით, როგორც ოჯახის დედის და მეუღლის მონაწილეობით, რომელიც კიდევ ერთხელ ძალიან საზღვრავდა მის შესაძლებლობებს და მის აქტიობას. ნამუშევრებში სწორედ ეს არის დაფიქსირებული. აა მე კესეთი იქნება ეს ბერტა მორიზო იქნება ორივე შემთხვევაში სახვით ენაში ასახულია გამოსახულება ხაზობრივი პერსპექტივის გარეშე. ხო, ვინც სახვით ხელოვნებას კარგად იცნობს, იცის ხომ ხაზობრივი პერსპექტივა გვაძლევს შესაძლებლობას ნამუშევარში შევქნათ სამგანზომილებიანი რეალური სივრცის ილუზია. აა მაშინ, როდესაც აცების შემოქმედება ყოველთვის იყო აგებული სამგანზომილებიანი, ну, მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით, იყო აგებული სამგანზომილებიან, უბრალოდ ხაზობრივ პერსპექტივაზე. ანუ გამოდიოდა, რომ კაცური სამყარო ის ყოველთვის არსებობდა და ყოველთვის იყო იმთავითვე და ავთენტურად. აა ქალებმა იმითი რომ ამოიღეს თავიანთი სახვითობიდან ხაზობრივი პერსპექტივა ხაზი გაუსვას მათი სამყაროს სივიწროვეს, მათი სამყაროს სუბიექტურობას. არ ვიცი ეს გააზრებული იყო თუ არა, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, რომ ნებისმიერი შემოქმედი თავის დროს არსახავს საკუთარი ლექსიკონის მეშვეობით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს პოლიტიკური სტრატეგია არ ქონდა განსაზღვრული, ვთქვათ, ამერიკასაც, რომ ასე ამოეღო თავისი შემოქმედებიდან ხაზობრივი პერსპექტივა და ვთქვათ, ამ ტიპის კომპოზიციები შეექმნა, რომელიც უფრო ახლდან აჩვენებს, უფრო დეფორმირებულია ხედვის წერტილები. ხშირ შემთხვევაში ხედვის წერტილი ისეთია, თითქოს აი მაგათ ამ ნამუშევარს თითქოს ბავშვი უყურებს სავარძელს და არასდროს დასრული ადამიანი, იმიტომ რომ ქვემოდან ზემოთ არის მზერა მიმართული, ხო? აა შესაბამისად შეიძლება ეს დაგეგმილი არ ქონდო წინასწარ ხატვარს მაგრამ ხატვა ხატვისთვის სამეთყოლო ენა არის მისი ვიზუალური ანუ სახვითი ხერხები და საშუალებები და მათი კომპონირებით ის თავის დაუნებურად ხელოვნებად წოდნეს თუ მომავლის აუდიტორიას უყვება საკუთარი განცდების შესახებ ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა ისევე როგორც თუ ქალებს გამოსახავდნენ ქალები ისინი არასოდეს არ იყვნენ მზერის ობიექტები განსხვავებით მაგალითად იმ შემთხვევებში როცა კაცები გამოსახავდნენ ქალებს ნახეთ ამ ნამუშევარშიც როგორ არის ქალი თვითონ უმზერს ა და თანაც ისე უმზერს რომ თქვენ მის თვალებს ვერ ხედავთ მის გამომეტყველებას ვერ ხედავთ მის მზერას ვერ ხედავთ რომ ის თქვენგან არის დაფარული ანუ ის რასაც კაცები სულ აშიშვლებდნენ აი ამ საუკუნეების განმავლობაში და ქალს არ უტოვებდნენ მისი ყველაზე ინტიმური მდგომარეობები არ დარჩა ხელშეუხებელი სწორედ ქალი მხატვარი არის ის რომელიც ქალისადმი სხვანაირად არის განწყობილი მან დაუტოვა ქალს ეს სივრცე მან დაუტოვა ქალს ასევე თავისი ინტიმური სივრცე და მან ქალს მიანიჭა ძალაუფლება რომ თვითონ უმზერდეს სხვას და არა მას უმზერდნენ თუმცა მზერის აი ეს დრამატული ცვალებადობა შეიძლება დააფიქსიროთ უკან პლანზე არის კაცი ასევე მომართული მაყურებისკენ და თითქოს მაყურებელსაც და ქალსაც უმზერს. ანუ ნახეთ ორივე მზერა არის დაფიქსირებული, მაგრამ ქალსა აქ უპირატესობა მინიჭებული, რომ მიუხედავს რომ მას უმზერენ, ისიც ხვას უმზერს და მას ხვა გადააქცია მზერის ობიექტად. იმასაც ხედავთ, რომ მაგათაც ქალები ხშირად საჯარო სივრცეში ოცხდებიან, მხატვარი ქალები მათ გამოსახავენ საჯარო სივრცისგან დისტანცირებულებად, იმიტომ რომ ამ ბალუსტრადით ან რაიმე ვთქვათ არქიტექტურული ელემენტით ისინი არიან ხოლმე გამოყოფილები და ესეც ფსიქოლოგიურად და ფაცნობიერად ქალი მხატვრების მიერ აღქმული და გაანალიზებული რეალობა თუ რამდენად დისტანცირებულია ქალი აი ამ აქტიური საჯარო ყოფისგან. კიდევ უფრო აქეთ გადმოვინაცვლოთ მე-20 საუკუნის 20 წელიწადია და ეს უკვე არის ჯორჯიო უკიფი და ეს უკვე არის აა მომენტი აა როდესაც ქალებმა დაიწყეს ნელ-ნელა სახვითი ენის შემუშავება აა რა თქმა უნდა ისინი ისევ იყენებენ ტრადიციულ სახელოვნებო ფორმას სახვით ხერხებზე საშუალებას, მაგრამ იმ გვარად არის კატალოგებული სახვითი ხერხებზე საშუალებები, რომ თქვენ ყოველთვის ნახავთ აა ნამუშევარს, რომელიც არაგერევად არასოდეს კაცში. აა კაცის ნამუშევარში. ეს არის ძალიან ხაზგასმით ქალის ნამუშევარი. ძალიან ხაზგასმით ფემინური დამოკიდებულებებია. ვინაიდან ფემინურ დამოკიდებულებებში ძინა პლანზე მოდის ქალის სექსუალობა, რომელსაც ის თავისი ნებით, რომლის დემონストრირებასაც ამ შემთხვევაში ჯორჯიო კიფის შემთხვევაში, თავისი ნებით ახდენს ამ სექსუალობის დემონストრირებას და არა კაცის ნებით. აქედან გამომდინარე უკვე შეცვლილია როლები. თანაც ჯორჯი ოკიფმა შემოიტანა ფოტოგრაფიის ელემენტები სახვით ხელოვნებაში და ძალიან მოახლოვა თითქოს ერთი შეხედვით მოახლოებული კადრი ასახა. ის ასახავს ყვავილებს, მაგრამ ყვავილების ასახვაში არის სწორედ ჩადებული აი ეს ერთგვარი ხაფანგი, სადაც ორმაგი კოდირებული ტექსტია, ვინაიდან არის ყვავილის, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ქალის ასკესო ორგანოც, რომელიც არის ხოლმე და მე-20 საუკუნის განმავლობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა ქალი სექსუალობის კვლევის პროცესში მე-20 საუკუნეში ზოგადად ქალური ხელოვნება კიდევ და კიდევ უფრო მეტად იქნება ვულგარიზებული, ოღონდ ვულგარიზ ობა ეს ტერმინი არ ჩამithვალოთ რომ მე ამით ვაფასებ და თანაც ვაფასებ ცუდად და ნეგატიურად ფემინისტურ ხელოვნებას არც ერთ შემთხვევაში ვულგარიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენია აქ იწება ეს ტენდენცია ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია ვინაიდან ვულგარიზაციაში კარგად იშლება ძალიან ბევრი ფენა სექსუალობის განცდის იმისა თუ როგორ იღებს საზოგადოება და ვულგარიზაცია ხანდახან შეიძლება სიმახინჯემდე მივიდეს და ესეც ნორმალურია, იმიტომ რომ დიახ, ხატვარი გეუბნებათ, რასთან გაქვთ საქმე. აა ქართული აუდიტორია უნდა გამოვიდეს წმენიდან რომ ხელოვნება ემსახურება მხოლოდ ესთეტიკურ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას და ეს არის მხოლოდ ესთეტიკური კატეგორია ისე როგორც ეს ესმის ჩვენ აუდიტორიას და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების აუდიტორიას ეს მხოლოდ მხოლოდ საბჭოთა მემკვიდრეობა ხელოვნებაში ასეთი მიდგომა ვინაიდან სწორედ ხელოვნება რომელსაც ძალიან კრიტიკული შეუძლია იყოს სწორედ საბჭოთა პერიოდში მას ჩამოერთვა ეს ფუნქცია და საბოლოო ჯამში მაინც ესეთი მომხმარებლებისთვის ის დარჩა მაინც მხოლოდ ესთეტიკური ღირებულების მქონე. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის და ხელოვნებას ძალიან ბევრი ენა აქვს და საბჭოთა პერიოდშიც იყო ნამუშევრები, რომელიც ინარჩუნებდნენ კრიტიკულობას, მაგრამ საყოველთაო მომხმარებლისთვის ეს ასე იყო. <clears throat> ძირთადად მაინც უმრავლესობისთვის ხელოვნება რჩებოდა მხოლოდ ესთეტიკური თქმების ობიექტად, ვინაიდან ასე დააყენა საკეთის საბჭოთა კულტურამ. ამიტომ კულტურაში ხელოვნებისადმი მიდგომა თვისობრივად გადასახედია და მაგალითად ესეც ფემინისტური ხელოვნებაც არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა გადავხედოთ ხელოვნების მნიშვნელოვნებას კულტურაში, ვინაიდან სწორედ ხელოვნების კრიტიკულობა, ხელოვნების სითამამე, მისი ენის ხანდახან ვულგარიზებულობა, მისი ენის ხანდახან ისეთი მიუღებელი სიმძაფრე, სისასტიკეც კი ამიტომ არის საჭირო რომ მესიჯმა მოაღწიოს და გამიაღწიოს მაყურებლობამდე და გამოაფესლოს. აქედან გამომდინარე ფემინისტური ხელოვნება ერთ-ერთი ძალიან მძაფრი, ძალიან სწორი და საჭირო ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ ქალის მდგომარეობა კულტურაში იყოს გააზრებული და ვაღიაროთ, რომ რაც არ უნდა ბევრჯერ ითქვას, რომ ქალის უფლებები უნდა იყოს დაცული, შეიძლება ეს არ იყოს შემაგრებული პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებებით. ეს მარტო საქართველოს არ არის გამონაკლისი, ბევრ ქვეყანაში ხდებოდა ასე, ზოგიერთ და რა თქმა უნდა ეს დასავლურ ქვეყნებში უკვე შედარებით შეუდარებლად მოწესრიგებულია ვიდრე ჩვენთან. და ამაშიც აი ამის მოწესრიგებაშიც ხანდახან სისტემის მხილებაშიც, რომელიც ამბობს, რომ ქალი უნდა იყოს თავისუფალი, მაგრამ მას არ უნდა ქალის თავისუფლება, ამაშიც მონაწილეობას იღებს ფემინისტური ხელოვნება. აი შესაძლებლად მაგალითად, იმავე პერიოდის ამერიკაში პოპულარული ფინაპ გამოსახულებები, გოგონების გამოსახულებები, რომლებიც ძალიან მოთხოვნად იყო ბაზარზე და ვრცელდებოდა და მაგალითად ჯორჯია ოკიფი. თითქმის თანადროულია ეს ორი გამოსახულება. აა ხედავთ მაგალითად რომ იგი ამერიკულ კულტურაშიც რომელშიც თავისუფლება ბევრად დიდია მაინც არის ეს ორივე ნაკადი ნაკადი რომელიც ქალს მაინც განიხილავს როგორც სექსუალური დომის ობიექტს და მაგრამ არის ნაკადი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნაკადი რომელიც გვიყვება ქალის შესახებ როგორც როგორც სრულფასოვანი მოთამაშის შესახებ რომელსაც აქვს თავი თავისი ვნებათა ხელები, რომელსაც აქვს თავისი პრობლემები, რომელსაც აქვს თავისი ღირებულებები და პრინციპები. სხვაშორის, აი ეს არის ძალიან საინტერესო სერია სინძი შერმანის უსათაურო კინოკადრები. ამ სერიით სინძი შერმანი შედის რა კაცი რეჟისორების მიერ შექმნილი პერსონაჟების როლში ის იღებს საკუთარ თავს და პრაქტიკულად აჩვენებს რომ ქალი კაცური ზერის ველში მაინც რჩება სათამაშო ობიექტად მაინც რჩება გაუპირობნებელ ობიექტად და სწორედ ამას აპროტესტებს სინდი შერმანი და მთელი მისი ეს სერია დაკავშირებულია აი ამ ხაზის გამოვლენასთან. მე ახლა ჩავთავ იოკო ონოს ერთ ძალიან საინტერესო პერფორმანს, უბრალოდ მანამდე ვიტყვი რომ პერფორმანსი რომელიც უკვე 60-იანი წლების მონოპოვარია ძალიან მნიშვნელოვანია ფემინისტური ხელოვნებისთვის იმდენად რამდენადაც სწორედაც რომ პერფორმანსი იძლევა შესაძლებლობას ქალმა არტისტმა ან ქალმა მოიპოვოს დამოუკიდებლობა და თვითონ იყოს თავისი ქმედების დამდგმელი რეჟისორი თვითონ იყოს ცელებელი მსახიობიც და თვითონვე განსაზღვროს სცენარი. ანუ პერფორმანსმა სწორედაც რომ მისცა შესაძლებობა ქალს გამოვიდეს მაგალითად კაცების მიერ სტრუქტურირებული კინოინდუსტრია იქნება ეს თუ თქვა თარიღი თეატრალური სამყარო და თვითონ თქვას თავისი სათქმელი საკუთარი რეჟისურით, საკუთარი ჩართულობით. აა იოკონოს ნამუშევარი 8 წუთიანი და მე ამ ხელოდოს არ წაგაცნოთ უბრალოდ თან ჩავთა და თან გეტყვით რომ მიმართულია სწორედაც რომ იმისკენ რომ ასახოს რამდენად რამდენად ხდება ქალის სხეულის კლავ და კლავ ობიექტად გახილვა, როგორ გადაიქცევა ქალის სხეული ობიექტად. თანაც ნახეთ როგორი დრამატულია ის ზის საგამოფენო სივრცის ცენტრში და ყველას აძლევს უფლებას, რომ მაკრატლით დაფლითონ და დააკუცმაცონ მისი სამოსი. თავისი უძრაობით და სტატიკურობით ის ასახავს პრიუს მორჩილებას, რომელიც რომელსაც ქალს თხოვს საზოგადოება და დღემდე ნებისმიერი ქალისთვის ეს ნაცნობი უნდა იყოს იგივე ჩვენი აუდიტორიისთვის რომ მაინც არის რაღაცა საზღვრები რომელიც იქითაც ქალს მაინც თხოვენ რომ მან იცოდეს თავისი როლი თავისი ადგილი და იყოს მორჩილი აი ეს დრამატიზმია მნიშვნელოვანი რომ დაიჭიროთ საერთოდ ფემინისტურ ხელოვნებაში მისი უმთავრესი დატვირთვა რა თქმა უნდა მისი სახვითობა ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ესთეტიკური კატეგორიები ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია რომ მაყურებელმა ემოციურად მიიღოს ქალის მდგომარეობა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა საკანონმდებლო ბაზაში შევიდეს ცვლილებები და ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაც არ უნდა ეს მოხდეს, თითოეულ ჩვენგანამდე უნდა მოვიდეს სიტყვა იმის შესახებ, თუ რა პრობლემების წინაშე დგებიან ქალები და თითოეული ჩვენგანი უნდა ვიყოთ ქალებისადმი ქალების უფლებებისადმი, მათი დაცვისადმი განწყობილები. არტი, ანუ ხელოვნებამ შემთხვევაში სწორედ ამის საშუალებას გაძლევთ და ამას გაჩვევთ, რომ იმდენად გეტკინოთ, იმდენად მკივნეულად გაიაზროთ. რა ხდება ქალის თავს, ნამდვილად ემოციურად გაიაზოთ, რომ ეს გადაგექცეთ გამოცდილებად, რომელიც შემდგომში თქვენი მაკონტროლებელი იქნება ქალთან ურთიერთობაში. და ეს ფოტოშოუს არ არ ეხება მხოლოდ კაცებს, ეს ეხება ქალებსაც, ვინაიდან ქართული რეალობაში თვანგასაც ძალიან ხშირად არის ხოლმე მასკულინურ კულტურაში აღზრდილი ქალი, რომლის ქალისადმი დამოკიდებულება, რომლის მზერა ქალისადმი მიმართული მასკულინური კულტურის ღირებულებებით არის ნაზარდი და გაჯერებული და შესაძლოა ისეთივე დაუნდობელი შეიძლება იყოს ქალისადმი, ისეთი რომ ჩაგვრელი შეიძლება იყოს ქალის, როგორც ნებისმიერი კაცი ამ პატრიარქალურ სისტემაში. აქედან გამომდინარე, სწორედაც რომ ამის სცენარის მიმართული სახელოვნებო აქტივობები, რომ გამოცდილება ემოციური ტრამვები და გამოცდილება ემოციური ტრამვები, რომელსაც თქვენ მიიღებთ ამ ნამუშევრების ნახვის შემდეგ, გადაგეკეთეთ გამოცდილებად. აქ ხედავთ, რომ აა არ იკავებს მაყურებელი თავს, პრინციპში ხედავენ რომ იჭრება, ხედავენ რომ ნელ-ნელა შიშულდება იოკო ონო, ანუ არტისტი, მაგრამ ამის და მიუხედავად ეს არაჩერებს აუდიტორიას და პერფორმანსი მთავრდება მხოლოდ იქ, სადაც იოკო ონო უკვე რჩება აი აგერ ლიფის ამარა და მე მგონი ზუმში არის მის ხმა პრინციპში უხმოდ მის ჩანაწერი, მაგრამ აუდიტორიის ესეთი დამოკიდებულება ისმის ხმებში, მეტყობა ვიღაცები უხერხულად იცინიან, ვიღაცები ნერვულად იცინიან ამ ვიდეოს ჩაწერის პროცესში. მინაიდან აი უჩვეულო არის სიტუაცია და თანაც ესეთი აა ასაღელვებელიც რამდენადაც პრინციპში არც არის შორს წასული ეკონო რეალობისგან, რისი უფრო მეტს მისცა ყველაფერი ჩაიდინა აა მაყურებელმა და მაყურებელი ამ შემთხვევაში არის კულტურა, რომელიც ქალთან ურთიერთობაში თუ ქალმა არ შეაჩერა, ის ყველაფერსაც ჩაიდეს. აი ამას აჩვენებს იოკონოს ეს ნამუშევარი. თვით რეგულატორები თუ არ გამოვიმუშავეთ და თვით მაკონტროლებლები თუ არ გამოვიმუშავეთ, აი ეს არის ჩვენი სახე და ჩვენ თვითონ ვერ ვჩერდებით. აა და შესაბამისად ამიტომ არის ძალიან საშიში რომ ხალი იქნეს განხილული მორჩილ ობიექტად, იმიტომ რომ მორჩილ ობიექტთან ურთიერთობა შეგდავთ რომ საზღვარი არ არსებობს, შემაკავებლები არ არსებობს. სწორედ ამაზეა ეს პერფორმანსი. რომ ხალი უნდა გამოვიდეს მორჩილი ობიექტის მდგომარეობიდან, თორე მას საშინელი ბედი ელის მორჩილებაში დარჩენილ. რომელიც არტისტმა ნაწილობრივ გუჩვენა და გაიზიარა კიდეც. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშნეული ნამუშევარი მეოცე საუკუნის ეს არის ჯუდი ჩიკაგო აა საზეიმო ვახშამი უკვე უახლოვდები 80-იან წლებს ეს არის 70-იანი წლები და გამიმსორა ეს ძალიან მასშტაბური თამთა შენი ხმა აღარ ისმის. აა მე მგონი ტექნიკური ხარვეზია. რა მომენტში გაითიშა? დი ახაი გაიჩიშა თანთა როდესაც შენ დაიწყეს აზე იმოვახმის მაშინ გაიჩიშა ნინო შეიძლება გამიმეორო რა მომენტში გაიჩიშა რომ მე კი და შენ დაიწყეს საუბარი ჯუდი ჩიკაგოს საზეიმო ვახშმის განხილვაზე და თქვი რომ ეს არის 70-იანი წლები და ვუახლოვდებით 80-იან წლებს. კარგი, მადლობა ნინი. ახლა ვიგავაზიარებ კლავ ეკრანს. ხედავთ ხო? კი, კარგად ხედავთ. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩოლოვანი ნამუშევარია ჯუდი ჩიკაგოს. ეს ნამუშევარი მიეძღვნა პრაქტიკულად მემორიალური ძეგლია ყველა იმ ქალის, რომელიც ისტორიაში, ყველა იმ ქალისადმი, რომელიც ისტორიამ შემოინახა სახელები, როგორც რეფორმატორი ქალი. ხალები, როგორც მნიშვნელოვანი ხალები. აქ არიან მოწვეული ხალები და თითეული თითეული ობიექტი მათი სერვირების ნაწილი წარმოადგენს სწორედ აი ამ ხელსაქმის შედეგს ის რაც ქალებისთვის იყო განკუთვნილი ხო ჩვენ ვამბობთ რომ ქალები არ დაიშვებოდნენ მაღალი ხელოვნების ანუ სახვითი ხელოვნების სივრცეში და ქალებისთვის იყო გამოყენებითი ხელოვნება კერამიკა, ქარგვა, ქვილთი და ასე შემდეგ ეს ნამუშევარი ძალიან საინტერესო მაგალითია იმისა, რომ ყველა მოწვეული სტუმრისთვის ჯუდი ჩიკაგომ გამზადა ცალკეული ობიექტები, მათი თებშები განსაკუთრებით და მცირე სუფრები, რომელიც მათ წინ დაუფინა, ეს არის ყველა ხელით მოქარგული უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანები მუშაობდნენ ამ ინსტალაციის შექმნაზე. სწორედ გამოყენებითი ხელოვნების არტისტები და სწორედ ხელსაქმის ოსტატები მუშაობდნენ კერამიკული ნამუშევრები მათი თეფშები თითეულის პიროვნების შესახებ ბევრს გიყვებათ იმიტომ რომ გამოყენებულია ნიშანთა სისტემა ძალიან საინტერესო და თითეული მოწვეული ქალის პიროვნების შესახებ ინფორმაციას გაძლევთ თვითონ სერვისი და რა არის ძალიან საინტერესო მე-20 საუკუნეში 60-იან წლებიდან 70-იან წლებში განსაკუთრებით შეიქმნა ახალი სახელმწიფო ფორმები და სხვა შეის ფემინიზმი პერფორმანსი ეს არის ფილმი, ვიდეო, ფოტოგრაფია, რა თქმა უნდა, კაცები როგორ არიყენებენ, უბრალოდ ფემინისტურმა ხელოვნებამ აი ეს შერეული მედიებისკენ სწრაფვა ძალიან გამოავლინა. და აა გამოიყენეს რა აი ეს შესაძლებლობები მანამდე მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი ხელსაქმის შესაძლებლობები პრინციპში თანამედროვე ხელოვნების სამეთყველო ენამ ჯუდი ჩიკაგოს მისცა შესაძლებლობა რომ შეექმნა სახვითი ხელოვნების ნიმუში სახვითმა ხელოვნებამ კონ კონვენციურმა ხელოვნებამ, რა თქმა უნდა, თავისი არსებობა, მაგრამ კონვენციურ ფორმაში შემდის ახალი ტიპის სახვითობა და მაგალითად ინსტალაცია იქნება სხვა ფორმაში, მე თვითონ ესეც სახვითობის ნაწილი, უბრალოდ განსხვავებულ ფორმატში მოცემული. და შესაბამისად, აა არებული ხელსაქმის მეშვეობით აა მათ დაიწყეს იმ მაღალი ხელოვნების შექმნა, საიდანაც ისინი მანამდე განდევნილები იყვნენ ერთი შეხედვით. ხომ ისმის ჩემი ხმა ხომ არ დაიკარგა? არა არა ისმის თამთა ცოტა ხარვეზებია მაგრამ ფაქტობრივ ისმის მთლიანობაში აზრი გამომაქვს კარგი მადლობა იმიტომ რომ ჩემთანაც აღინიშნა რომ ხარვეზებით მიდის და ამიტომ ვიკითხე აა თუმცა საინტერესო ის არის, რომ ნამუშევარი, როდესაც დასრულდა ის 5 წლის განმავლობაში, კეთდებოდა და ქალები იყვნენ ჩართულები, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კაცი არტისტები ჩაერთნენ და ეხმარებოდნენ ჯული ჩიკაგოს, დადგა მომენტი, როდესაც ნამუშევარი უნდა წასულიყო სანამ საბოლოო დაიდებდა ბინას მუზეუმში, უნდა წასულიყო გამოფენაზე ევროპაში და მაშინ ამერიკულ პრესაში გაჩნდა ესეთი სტატიები, რომ ნუ თუ ისე უნდა მოგვიჭრას თავი ევროპაში, რომ ხალი წავიდეს ჩვენგან გამოფენით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფემინიზმი ინარჩუნებს სულ თავის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 70-იან წლებშიც მაინც არ არის ბოლომდე გადაძლეული გარკვეული პრობლემები და რატომ არ გადაიძლია ეცით ეს პრობლემები და ალბათ შეიძლება არც გადაიძლიოს კიდევ რაღაცა ხანი. იმიტომ რომ სწორედ გრიზელდა პოლოკი ამბობს და ძალიან საინტერესოა რომ ქალები ნუ ცდილობთ თქვენი ადგილი მოიპოვოთ მასკულინური კულტურის სისტემაში. ეს იქნება პრობლემა ყოველთვის. ვინაიდან თქვენ იმ კულტურის სისტემაში გნებავთ და იმკვიდროთ თავი, რომელმაც თქვენ თავის ძროზე განგდევნათ სახელოვნებო არეალებიდან თუ ზოგადად კულტურიდანაც განგდევნათ და უბრალოდ გადაგიყვანოთ რაღაცა ესეთი დახურული კлауსტროფობიული სივრცეების აქტორებად, როგორიც არის სახლები, თუ არ ვიცი, მონასტრები და ასე შემდეგ, როგორც იყო განაწილებული ქალის როლი, ხო? აკეთან გამომდინარე, სანამ იქნება ეს პოლვა რომ და სტრაფვა რომ უკვე შემდგარ მასკულინურ კულტურაში დაიმკვიდროს ქალმა თავი, ბოლომდე ეს არასოდეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ცოტა რადიკალურია, მაგრამ რადიკალი ფემინისტები თვლიან და ასევე ფემინისტი ხელოვნებაცოდნები, რომ უნდა დასრულდეს სწორედაც რომ მასკულინური კულტურა და ახალი კულტურა, რომელიც დაიკავებს ამ ადგილს, უნდა იყოს იმ თავითვე ბალანსზე აგებული. სხვა შეშ მასკულინური კულტურისგან განსხვავებით ფემინისტები არ ამბობენ რომ ფემინიზმი უნდა იყოს უმთავრესი ფემინისტები ამბობენ რომ ბალანსი უნდა შედგეს ყოველ შემთხვევაში ხელოვნებაფცოდნე ფემინისტები ნამდვილად აი ამ მიდგომას ახორციელებენ რომ უნდა იყოს აუცილებლად ჰარმონიული ბალანსი იმიტომ რომ თელი ფემინისტური ხელოვნება აჩვენებს რამდენად მნიშვნელოვანია ქალური ხედვა კულტურაში, როცა შემოვიდა და როცა დაიშვა და როგორ გაამდიდრა ქალურმა ხედვამ კულტურა. ამიტომ ფემინისტებს ჩემი აზრით ბევრად უფრო მისაღები პოზიცია აქვს, როცა ისინი არ ამბობენ რომ ან ერთი უნდა იყოს ან მეორე, ისინი ამბობენ რომ გავამდიდროთ კულტურა ორივეს არსებობით, მასკულინური თუ ფემინისტური მიდგომების არსებობით და ამას ხელოვნებაც ასევე აჩვენებს. ეს არის მილიამ შაპირო, ძალიან საინტერესო არტისტი ქალია. და ისიც მუშაობს ტექსტილის მეშვეობით რა ქვია თექის მეშვეობით და ასე შემდეგ. ანუ მანაც ზუსტად ეს გზა გაიარა და მისი შემოქმედებაც ამის დასტურია, რომ ქალებმა ხელსაქმის მეშვეობით მაღალი ხელოვნების შექმნა დაიწყეს, ვინაიდან ეს არის ჩვეულებრივი ორგანზომილებიანი ტილო, სახვითი ხელოვნების ნიმუშია და ეს მხოლოდ სახვითი ხელოვნების კატეგორიებით განხილვადი ნიმუშია, რასაც ჩვენ ხედავთ ეს არც შემთხვევაში არ არის ხელსაქმის შედეგად მიღებული რაიმე თქვათ ყოველდღიურ ყოფაში გამოსაყენებელი ნივთიან ობიექტი. გარდა ამისა რა არის მნიშვნელოვანი რომ აღინიშნოს. მეოცე საუკუნის განმავლობაში ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, რაღაცა თემები მუდმივად ტრიალებს, ხო? ფემინისტურ ხელოვნებაში ეს არის მზერა, ეს არის სხეული და ეს არის ხელსაქმეც. ამისთვის არ გააკრიტიკოთ ხალები, ვინაიდან მათ უნდა გადაიაზრონ თავის თავი. ისინი 1000 წლეულები იყვნენ ჩაკეტილები ტყვეობაში, ხელსაქმის, ოჯახის, სახლის სივრცის, საკუთარი სხეულის ტყვეობაშიც, იმიტომ რომ მასკულინური კულტურა ისინი სხეულში დაატყვევა. შესაბამისად, აი ამ სხეულის ტყვეობაშიც იყვნენ და მზერის ტყვეობაშიც იყვნენ. ამიტომ მთელი 100 წელი დაჭირდათ, რა თქმა უნდა, ქალებს, რომ მათ თავიანთი იდენტობა აა წინარე იდენტობა გადაეაზრებინათ, არ უარყვეს, არ გააქრეს, არ დისტანცირდნენ თავიანთი იდენტობისგან, არამედ გადაიაზრეს, განავითარეს, რაღაცა თემები დასასრულისკენ წაიყვანეს. მაგრამ კონსტანტურად მნიშვნელოვანია და იქნება მუდმივად კონსტანტურად იქნება წარმოქმნილი ეს რამდენიმე თემა ქალების ხელოვნებაში. 80-იან წლებში ამ ხელოვნებას ემატება, აი ეს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, მერია დელსონის ცოცხალი ხალი არტისტები. აა მოუყარა მათ თავი და ჩასვა აა საიდუმლო სერობის ლეონარდო და ვინჩის საიდუმლო სერობის კომპოზიციაში. ესეც არის გარკვეული ჯანკი, ესეც არის გარკვეული შეიძლება ესეთი პროვოკაცია, და არც თუ ისე ცუდი საინტერესო აწყობილია და ეს ეს და ამისა კიდევ ერთი მითითება იმის შესახებ თუ რამდენად არის ხალი გაა თამთა შენი ხმა არის მის გადახაზული და ხმის ხმა მადლობა ნინო ისევ იგივე კითხვა მაქვს რა მომენტში გაითიშა მერი ელდელს ედელსონის ცოცხალი ქალი არტისტები შენ აღნიშნე რომ ეს იყო ერთგვარი ჯანყი და მე აღარ მეცმოდა მადლობა ნინო აა გამოჩნდა ისევ გამოსახულება დაბრუნდა ხო კი კი კარგად ხედავ ხო, ეს არის ერთგვარი ჯანყი, უკვე ნელ-ნელ 80 ცენტრს უახლოვდებით და ნელ-ნელა ეს 60-იანი, 70-იანი წლების ენერგეტიკა აკუმულირდება და კიდევ ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ფემინისტურ ხელოვნებას, მაგრამ აი უკვე ნელ-ნელა ჩანს, რომ ქალები იწებენ კიდევ უფრო ჯანყისკენ არიან მიდრეკილები. თუმცა ეს არ ამარტო ჯანყია, ძალიან კრიტიკული არის ეკლესიისადმი, როგორც ინსტიტუციისადმი და რელიგიური სისტემებისადმი, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ რო შევხედოთ თანამედროვე ჩვენ დრომდე მოსულ და აქტიურ რელიგიურ სისტემებს, ყოველ შემთხვევაში რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ქრისტიანობა სიქალის ადგილი ძალიან დეტერმინირებულია მონაზვნის პოზიციით და დასრულებულია ქალი მღვდელი დღემდე დაბნეულობას იწევს ძალიან ბევრ კულტურაში. აა მიუხედავად იმისა, რომ ქალის უფასოვანი მონაწილეა ამ პროცესის და მასაც თავისუფლად შეუძლია ითვირთოს სხვადასხვა ვალდებულებები. აქედან გამომდინარე, ზუსტად იმაზეა ლაპარაკი ამ ნამუშევრის მეშვეობით, კიდევ ერთხელ ეხება არტისტი იმ პრობლემას რომ აა ისიები აა და ასე შემდეგ. ანუ ქალის შეუძლებლობაზეა ეს ნამუშევარი. იმის შესახებ არის თუ რამდენ რამეზე წდომა ქალს ეკრძალება რელიგიურ სისტემაში, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია რომ ითვისო სამხელო მისიები. ვიდრე მარტო რელიგიურ სისტემაშიც ამაზე ახალ მოლაპარაკი რომ ჩვენ ვართ სუსტი, სქესი. თუ მაგალითად ხალი კარგად ხატავს, ეუბნებიან რომ ხატავს კაცივით და მას აქვს კაცური ხელი. ანუ აი ეს არის სწორედაც რომ აი ეს პრობლემები და ჩანსვეტური გამოთქმები ხელოვნებაში, რის დახელოვნებას სამყაროს შიგნით მოხდა ინსტიტუციონალიზაცია, მასკულინური სწორედაც რომ გენდერული აქ უკვე მივდივართ გენდერულ კონსტრუქტებამდე და გამოდის რომ ხელოვნურად შექმნილი გენდერული კონსტრუქტი კაცი უფრო მაღლადგას ვიდრე ასე ხელოვნურად შექმნილი გენდერული კონსტრუქტი ქალი. ნუ ხა მე გენდერზე აღარ გადავა რომელიც ასევე დროებითია, რომელიც ასევე ცვალებადია და სულაც არ არის ისეთი მდგრადი, როგორცაც ეს ასე წარმოაჩენს ხოლმე შეშემთხვევაში კულტურა, მაგრამ აქ შეჩერდები გენდერთან დაკავშირებით და უბრალოდ ვიტყვი რომ აქაც უკვე გენდერულ დავებამდე მივდივართ ან სოციალურ ხელოვნური კონსტრუქტების დავებამდე მივდივართ. ამ ჯანყის გზას ნელ-ნელა გავაგრძელებთ და ნახავთ კიდევ ერთ ნამუშევარს, ეს არის ჰანა უილკეს ნამუშევარი SOS რომელიც ინგლისურად რო გაიშიფროს ნიშნავს დანაშრევი დარჩენების დანაშრევი ობიექტები ასე ქვია პრინციპში ობიექტა თავისთავად ყავს გააზრებული არტისტს და აჩვენებს რომ ქალის შეულის ობიექტივიზაცია ხახო შეიძლება იფიქროთ რომ უკიდე ქალი კიდე შეული კიდე ობიექტივიზაცია როდემდე მაგრამ იცით რა სანამ ქალები ამას აკეთებენ ეს იმას ნიშნავს და უნდა იყოს სასიგნალო იმპულსი რომ კულტურაში ეს პრობლემა არ დამთავრებულა და კულტურაში ეს პრობლემა დღემდე არტისტი არის აუცილებელი აუცილებელი ადამიანი და მოქალაქე საზოგადოების აუცილებელი ნაწილი რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად გრძნობს სადა აქვს პრობლემა საზოგადოებას და ის თავის ხელნებით ამაზე მიგანიშნებს და ძალიან სწორია როდესაც ამ ყველა საზოგადოება დაავადებულია სადაც არტისტი არ არის ან სადაც არტის არ უსმენენ ამ შემთხვევაშიც რახან 80-იან წლებისკენ ისევ ლაპარაკობენ ქალები იმაზე, რომ მათი შეეული არის ობიექტად განხილული. სანამ მაგალითად ჰანა უილკე ის აკეთებს ნამუშევარს რომლის მთავარი ობიექტი არის მისი შეეული და მასზე არის დაკრული საღეჭი რეზინები და მათ ვულვის ფორმა გეუბნება რომ ქალს საზოგადოება და კულტურა ისევე ღეჭავს და გადმოაფურთხებს როგორც გემო გასულ საღეჭრეზინას და ამაშიც არ თქვის, იმიტომ რომ აქ უკვე ნახეთ რამდენი პრობლემა მოდის, არა მარტო ის ასაც ხედავთ. მოდის კიდევ პრობლემა იმისი, რომ ქალს იმ შემთხვევაში უარყოფენ და გადმოაგდებენ დაღეჭილი რეზინასავით მაგალითად არ შეესაბამება გლამურული პოპულარული კულტურის სტანდარტებს სილამაზე შესახებ თუ ის მაგალითად დაბერდა და ასაკში შევიდა ხო ეიჯიზმი ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ქალის შეეულის მიუღებლობა ასაკში შესული ქალის შეეულის მიუღებლობა კულტურის მიერ თუ ის მაგალითად არ ვიცი რაღაცა სხვადასხვა ტიპის სულებრივი პრობლემებს განიცდის როგორც არის აბძი ზოგი ჭარბი წონა აქვს ზოგი პირიქი წონა არა აქვს დიდი ყველა შემთხვევაში რაღაცნაირად საზოგადოების აა ასეთი შეფასებითობა, ასეთი შეფასებური დამოკიდებულება ქალისადმი კულტურაში არ არის უფლებების დარღვევა. რა თქმა უნდა, ეს არის უფლებების დარღვევა. ვინაიდან ქალს აქვს უფლება იყოს ძალიან გამხდარი, ქალს აქვს უფლება მე არ ვიცი, არატაროს მაგალითად მაკიაჟი ამაზე ცხო კრიტიკის სუბიექტი ხდება ხოლმე ქალი ამის გამო. მაგალითად, არ ვიცი, შესაძლებლობდეს დადგენილ სტანდარტებს სილამაზისა და ის მაინც იყოს ძალიან ლამაზი და მას აქვს უფლება იყოს გარკვეულ ასაკში რასაც წაწყვა მიხარ მაპროვოცირებელია ხოლმე ფემინისტური ხელოვნება იმისა რომ ეს პრობლემები რაც საზოგადოებაში ისედაც არსებობს იყოს უფრო ხაზგასმული და უფრო კარგად გააზრებული თანთა დაიკარგა ისო ხალოდონი თამთა სხვა დაველოდოთ მე მგონი საერთოდ გააგდო ზუმიდან ახალი ახალ ახალი ლინკის გაგზავნას ხომ არ ითხოვს ანუ დრო ხომ არ მოიწურა არა არა არა დრო არ იწურება ჩვენთან უ limitო აა გასაგებია თანთა ჩართი ხმა ძალიან დიდი ბოდიში რაღაცა მგონი ყველა მხარეს დაგვაღალდა ინტერნეტმა აა ეხლა ყველაფერი კარგად ისმის ძალიან კარგი ხო აი მარინა აბრამოვიჩო საუბრობდი რომელიც ამბობს რომ თვითონ არ არის აა ფემინისტი არტისტი თავს არ განიხილავს ასე და ძალიან ითხოვს რომ მას არ მოახვენონ თავს ფემინისტური დებულებები თუმცა ხა ასე არ მუშაობს ხელოვნება ცოდნაობა და ხელოვნება იმიტომ რომ შეიძლება ერთი ნამუშევარი და ჩვენ ვიცით რომ ყველა ნამუშევარს აქვს რომელიც თავისთავად ტექსტია ხო ვიზუალური აქვს ძალიან ბევრი ფენები რომლის კულტურული ფენები, რომლის წაკითხვა სხვადასხვა მიდგომით შეიძლება და თუ ნამუშევარი სახელმწიფო ცნობილ მიდგომას ეკვემდებარება და მისგან ტექსტის ამოღება და გზავნილის ამოღება შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ის ჯდება ფემინისტური ხელოვნების კატეგორიაში. ანუ ფემინისტური ხელოვნების კატეგორიაში ესე თვითდეკლარირებული ფემინისტები არ არიან, მხოლოდ არამედ ყველა ვისაც ეს გზავნილი, რაც ფემინისტური ხელოვნებისთვის ღირებულია ხო ქალის გამოთავისუფლება და მისი ადგილის მოპოვება და ასე შემდეგ თუ ეს ტექსტები და მესიჯები იკითხება ის ძალიან მნიშვნელოვანი არტია ფემინისტური ხელოვნებისთვის მარინა აბრამოვიჩის ეს ნამუშევარი რიტმი ნული აა ცოტათი გავს იოკო იოკო ონოს იმიტომ რომ აა ოღონდ არის დაახლოებით 14-წლიანი შვალეთით გაკეთებული. მარინა აბრამოვიჩიც შევიდა галерეაში. აა, ხონ დიოკო ონომ თუ მხოლოდ მაკრატელი დადო და უფლება მისცა რომ განეძარცოთ მისი სამოსი და დაეკუცმაცებინათ მაკრატლით. მარინა აბრამოვიჩი როგორც ძალიან ესეთი ექსტრემალური და რადიკალური თავის აა სახვით სახვით კი არა და თავის манифестиრებაში მან ძალიან ბევრი სხვა სხვა ნივთები შეიტანა მათ შორის იარაღიც და მოკეთ იქამდე მივიდა საქმე რომ აი ამ დახურულ სივრცეში პუბლიკამ ჯერ უფრო მოკრძალებულად მე უფრო თამამად კიდევ უფრო თამამად და მოგეთ მარინა აბრამოვიჩი იქამდე მივიდა საქმე რომ კინაღამ ემ სხერკლა ამ გამოფინეს ვინაიდან ვიღაცამ ვეღარ მოზომა და მართლა დააუპირა მას დასახიჩრება და იმის შემდეგ უკვე აღარცად გამოფინეს არატარებს დაცვის garaშე და საერთოდ გამოფინა დასულდა იმით რომ პუბლიკა გაიქცა უბრალოდ შეშინებული და ეს შეშინებული გაქცევა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარინა აბრამოვიჩმა კვლავ და კვლავ ნაცნობს სტრატეგიას მიმართა რომ თავისი სხეულით მანაჩვენა სანამ მარტო ქალის სხეულზე არ ყავს ლაპარაკი ზოგადად ადამიანზე იყო ლაპარაკი ადამიანის სხეულზე თუმცა ქალის სხეულის მეშვეობით მოხდა ეს ამიტომ ქალის სხეულზეც არის ლაპარაკი ერთ-ერთი ტრიგერი იყო საზოგადოება როგორ რეაგირებს პერფორმანსზე, აა პერფორმერზე, მის შედეგებზე, ესეც არის საზოგადოების პორტრეტი. ანუ პორტრეტი თანამედროვე ხელოვნებაში არ იქნება მარტო თქვა ქანდაკების ან ფერწერის მეშვეობით. პორტრეტი თანამედროვე ხელოვნება საზოგადოების კოლექტურ პორტრეტს ქმნის არაჩვეულებრივად პერფორმანს რეაქციებში ეძებს საზოგადოების პორტრეტი და გაქცევით თავს რომ უშველა ეს ისე საზოგადოება აა ისმის ჩემი ხმა? თქვენი ხმა ისმის, მაგრამ თამთას ხმა აღარ ისმის. კი, ისე ალბათ ინტერნეტის ხარვეზია დაველოდოთ. ძალიან აი აი აი ჩაი. ამ მომენტში გამეთიშა ძალიან ერთი ეპიკური ლექცია გამოგვივიდა ამ ფონსის. აა თამთა, შენ მიხვედი იქამდე რომ პუბლიკა გაიქცა? კი ბატონო, მადლობა ნინო. აა პუბლიკა გაიქცა და ეს არის ძალიან